Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, mi nombre es Giovanni. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un poco de mi rutina durante esta cuarentena. Eh, como ustedes saben, eh, a muchos gobiernos pusieron algunas restricciones para salvaguardar la vida de los ciudadanos y el Perú no fue una excepción, se podría decir. Por esa razón, todos mis quehaceres los tengo que hacer encerrado en un solo lugar. Por ejemplo, para, ¿no? para distraerme o para hacer un poco de ejercicio, hago juegos con el balón, como por ejemplo, eh, no hago este jueguito con la, con la pelota, así hasta cansarme, o ¿no? por unos 20, 25 minutos mm, cada día. Eh, por otra parte, eh, eh, yo, estoy en Cusco, en la ciudad del Cusco. Me hubiese gustado estar en el Valle Sagrado, ya que por allá se encuentra mi mamá y mi hermano. Me hubiese gustado acompañar en esta cuarentena a, mi mamá. por, Una de las restricciones es el no, no hay transporte en la ciudad del Cusco. Y es por esa razón que yo no puedo ir allá al Valle Sagrado a visitar a mi madre durante este confinamiento. Eh, por otra parte, eh, mm, voy a compartir con ustedes eh, cuáles son mis planes durante este año, pasando la cuarentena. sé que el COVID-19 afectó económicamente a todo el mundo y el Cusco, siendo una ciudad turística, fue bastante afectada. Por esa misma razón, yo, eh, como muchas personas y colegas, perdimos nuestros trabajos. Por esa razón también, nosotros tenemos que buscar otras formas de trabajo, otras formas de ganarnos la vida. Eh, en mis planes está, por ejemplo, eh, hay un dicho que, que dice, ¿no? no hay mal que por bien no venga. Por ejemplo, este tiempo pasando la cuarentena yo quiero aprovechar al máximo para mejorar lo que es el idioma francés, ya que lo estuve haciendo durante la temporada baja, que fue de enero hasta marzo. Pero nadie sabía que esta pandemia, que esta enfermedad, iba a afectar tanto en todo el mundo. Eh, por eso quiero, no quiero aprovechar al máximo este tiempo que, que queda para mejorar el idioma. Eh, otro de mis planes, tal vez para ganar un poco de dinero, se podría decir que es compartir mis conocimientos junto a otros colegas en institutos o universidades, tal vez hacer charlas informativas y así tal vez ganar un poco de dinero para, nuestra, para nuestro día a día. Mm, también eh, quiero agradecer el gesto de la familia de Culture Contact por el apoyo que nos brindaron, ¿no? a todos nuestros amigos allá en Francia, eh, o todo, ¿no? Francia, Bélgica, y con su apoyo ¿no? nos, eh, nos, nos, mm, nos incitan a seguir adelante, a que no nos quedemos, ya que de esta vamos a salir todos juntos. Por esa misma razón, amigos, yo les invito a cuando todo, toda esta, pandemia, toda, todo lo relacionado al COVID-19 pase, les invito a ustedes a visitar el Perú, a visitar Latinoamérica. Sé que vamos a salir de esta todos juntos, sé que habrá momentos para, para, ¿no? para volver a comenzar y tal vez para ¿no? en un futuro ver un mundo mejor.